Men nu hörni, tycker jag att det är hög tid att sätta igång. Först ut är en internationell gäst, närmare bestämt från vårt grannland Norge. Oda Skanke har en bakgrund som lärare men är nu projektansvarig för Tänk, som är skoldelen av den faktagranskande organisationen Faktiskt i Norge. Nu, idag, är hon här för att berätta hur vi kan använda professionella faktagranskares verktygslåda i klassrummet. Välkommen hit Oda. Hur är vädret i Norge? Här snöar det. I Stockholm kan jag säga dig, ingenting fungerar. Näsorna rinner, rulltrapporna står stilla och trafiken, ja, den är ett haveri. Jo, tusen takk. Eh, det høres ganske likt ut som eh, Oslo. Her eh, snør det. Selv om vi visste at det kom snø, så er man alltid like overrasket. Så trafiken står stille og i kjent stil vet vi at dette her er eh, Nå blir det skiløyper i skogen, så det er vi glad for også. Mm. Men noe som fungerer, i alle fall, det er jo teknikken. Så jeg tenker at ordet er ditt. Vær så god. Jo, tusen takk. Eh, som sagt så heter jeg Oda Marie Skanke. Jeg er her for å snakke om hvordan man kan bruke faktasjekk og metoder derfra i egen undervisning, nettopp for å gjøre fremtidens generasjon og medborger eh, trent i å tenke kritisk, men også være rustet til å ta valg og ha meninger basert på informasjon som er riktig. Eh, og hvorfor skal vi egentlig bruke metoder fra Faktasjekk i klasserommet? Da tenkte jeg å bare presentere et kort bakteppe for det jeg skal prate om. Eh, og det er nettopp fordi barn og unge bruker mye tid på mobilen, og de leser nyheter i sosiale medier. Eh, og I sosiale medier er det ingen som passer på at informasjonen stemmer, eller at folk ikke skal la seg lure eller påvirke. Og det er heller ikke kun SVT eller Ekspressen som gir oss nyheter om det som skjer i verden. For før de har rukket å lese det der, så har de allerede fått krigsvideoer fra Ukraina på TikTok i mobilen sin. De får informasjon om alt vi lurer på, og ikke minst, informasjon oppsøker oss i dag. Og dere som er lærere og jobber med ungdom, kjenner dere nok igjen når jeg sier at ungdom tar med seg spørsmål inn i klasserommet som du må ta tak i der og da. Og det kan være spørsmål om Andrew Tate er et godt eller dårlig forbilde. Stemmer innholdet fra disse videoene eh, om krigen i Ukraina? Og hvordan blir det når du blir påvirket til å kjøpe alt Kaja selger fordi du stoler på Bianca Ingrosso som en influenser? Og disse spørsmålene må vi ta på alvor, fordi ungdom har ikke alltid strategier for å kunne finne ut om de blir påvirket, om det de leser og ser faktisk stemmer eller ikke. Og vi vet fra forskning at ungdom bruker lite tid på å sjekke hvem avsendere er, og hvem de får informasjon fra. Og hvis vi lærere bruker innhold fra sosiale medier og det innholdet de ser i sin hverdag, så kan de kjenne seg igjen i det, og det bidrar til å gjøre undervisningen relevant for dem og deres liv, også når de ikke er på skolen. Og det krever at vi lærere må oppdatere vår kildekritiske kompetanse i møte med den teknologiske utfordringen vi står i i dag. Og vi må tenke kildekritisk på en ny måte. Eh, og disse eh, måtene vil komme til syne i de verktøyene jeg nå skal presentere. Fordi lærere lurer på hvordan kan vi bruke kildekritikk og medbevissthet i klasserommet? Jeg trenger praktiske råd, jeg trenger tips til hvordan jeg kan gjennomføre det i undervisningen. Og derfor har jeg valgt å ta med tre verktøy, som i dag er tverrlesing, faktasjekk og omvendt bildesøk. Og dere skal få lov til å være med på en rask gjennomgang av disse verktøyene sammen med meg. For La oss si at jeg er en ungdom, og jeg bruker mye tid på TikTok. Jeg bruker det som søkemotor hvis jeg skal finne ut noe jeg lurer på, eller noe jeg skal kjøpe. Og plutselig så dukker denne videoen opp når jeg søker på tips om kosthold og ernæring. Og der får jeg opp en video som sier at You have been told that all vegetables are good for you. That is bullshit. Ok, stopp opp. Her må jeg se hvem er avsenderen, og hvem er han som skal gi meg informasjon om dette? Tverrlesing går ut på at du sjekker avsenderen bak informasjon. Det vil si at du sjekker hvem som er avsenderen, og hva andre kilder sier om avsenderen. Hva har denne avsenderen lagt ut tidligere, og hvilken agenda kan han eller hun ha? Så hvis vi da skal tverrlese denne her, så kan vi se at det er på en plattform som er TikTok. Det er en plattform jeg ikke vet om jeg kan stole på, fordi det er ingen redaktør som sitter og passer på at det stemmer, det som legges ut der. Og jeg kan også se at hans eh, brukerkonto heter Carnivore MD2, og jeg kan sjekke om han har noen flere sider, og jeg kan finne ut litt mer om han. Og da kommer jeg inn på hans egen hjemmeside, han heter Paul Saladino, og står, det står at han er utdannet lege, og spesielt innenfor ernæring. Hvis jeg leser litt videre på denne siden, så kan jeg altså få opp at han fremmer en animalsk diett, og mener at mye av det kostholdet vi skal ha, det går ut på å spise mye kjøtt og animalsk eh, matvarer. I tillegg får jeg også opp at han mener at det er en del problemer med de fleste grønnsaker. Og han sier basically indirekte at grønnsaker er bullshit. Så når jeg da har denne informasjonen om denne avsenderen, så kan jeg også se hva andre kilder sier om avsenderen. Jeg ser at han har blitt debunket av en del YouTube-kontoer som jeg ikke har sjekket opp. Men jeg ser også på en annen side at det står at han er utdannet innenfor eh, alternativ medisin. Hvis jeg da ser ut hva han har lagt ut tidligere, så kan jeg se at han uttaler seg mye om mat og ernæring. Så det er tydelig at han har en interesse og en agenda om å fremme hans syn på hva vi skal spise. Jeg ser også at han har lagt ut en del videoer på TikTok og ønsker å nå ut til et yngre publikum. Så hvilken agenda kan denne kilden ha? Ikke bare ønsker han at vi skal spise kjøtt, men han selger også kosttilskudd som han mener er viktig for oss. Jeg kan også se at man kan kjøpe ulike T-skjorter og merch som han selger på sin hjemmeside. Han har en egen podkast som jeg finner på Spotify, og han har en kokebok som han sikkert ønsker å tjene penger på. Og med all denne oppsummeringen her, så ser jeg at denne brukeren har en klar agenda. Han ønsker å selge oss noe, og han ønsker å påvirke vår eh, måte å spise på. Og når jeg da har sjekket opp alt dette her fra denne brukeren, så ser jeg at han har en agenda, og jeg står mye sterkere i møte med det jeg nå skal se i videoen han la ut. You've been told that all vegetables are good for you. That is bullshit. I'm gonna show you five vegetables that I strongly believe are hurting you. Spinach, Popeye was full of shit. This doesn't make you strong, it just fills you with oxalates, dicarboxylic acids, that cause kidney stones, that cause joint pain, and that can even lead to kidney failure when you eat lots of green smoothies. Beans, full of lectins, disrupt your gut microbiome, and are implicated in autoimmune disease, also implicated in neurologic disease and animal models like Alzheimer's. Kale, full of isothiocyanates, which will disrupt your thyroid by inhibiting the absorption of iodine. Kale is absolutely bullshit. Beets, which are also full of oxalates and a non-protein amino acid known as AZE, which may be connected with autoimmune disease like multiple sclerosis and can lead to protein misfolding, possibly neurologic disease. Celery, no Jesus channeler ever told you celery was good for you. It's full of sorolins, which will accumulate in your skin and cause photo damage. Avoid these. Og som vi så her, så er det tydelig at han ønsker å spre sitt budskap om å ikke spise disse grønnsakene. Og det er helt greit å ha en agenda, det er helt greit å tjene penger på det, og det er helt ok å ha meninger som du ønsker at andre skal høre på. Men det gir også oss som et publikum et ansvar om å være bevisst på at denne kilden, denne avsenderen, har en klar agenda som ønsker å påvirke oss. Og det må vi lære barn og ungdom når de sitter i feeden sin og scroller gjennom mobilen sin. Og vi har masse forskning som sier at den informasjonen vi mottar hver eneste dag, den påvirker oss og våre holdninger, meninger og handlinger, enten det er bevisst eller ubevisst. Og når vi vet mye om kilden, så er det jo klart at man blir nysgjerrig på det han sier. For det er all grunn til å være litt kritisk til dette innholdet vi møtte i videoen. Og derfor må vi faktisk faktasjekke om det han sier er sant eller ikke. Fordi denne videoen her er et prakteksempel på noe som kan faktasjekkes i klasserommet. For han kommer ikke med egne meninger, man kommer med faktapåstander som skal være sanne. Og faktapåstander kan man faktasjekke i klasserommet, og man må plukke det fra hverandre og se på hvert enkelt element som han kom med. Og ved hjelp av visuell støtte og en plakat i klasserommet, så kan du finne ut påstanden, eller du kan finne ut hvilken påstand du ønsker å faktasjekke. Du undersøker hvem avsender er. Du finner flere kilder om hva de uttaler seg om denne eh, påstanden. Du oppsummerer deg på bakgrunn av kildene du har valgt, og så konkluderer du om det kan være sant eller ikke. Og dette her er en sånn perfekt visuell støtte som kan være i klasserommet når dere møter påstander som elevene kan faktasjekke. Og hvis vi da skal faktasjekke sammen, så har jeg valgt ut påstanden som han kom med i videoen, at bønner kan bidra til å forårsake Alzheimer. Det første er da, ifølge plakaten, er jo å sjekke avsender, som vi vet har en agenda, og vi vet litt om han fra før, for vi har jo tverrlest kilden. Det han sier, er rett og slett at grønnsaker er bullshit. Men hva sier andre kilder? Og matportalen.no, Helse-Norge og Store medisinske leksikon er kilder som jeg har tverrlest, og som jeg stoler på, og som jeg vet kommer med informasjon som ønsker at jeg gjør riktig valg. Og hva sier egentlig disse kildene? De sier bl.a. at eh, bønner kan være med på å forebygge nevrologiske sykdommer som f.eks. alzheimer, det viser at bønner er, fin, eh, fint, eh, er med et fint kosthold for mennesket. Og hvis jeg da ser på alt det de her sier, så kan jeg oppsummere for meg selv og tenke at eh, kidneybønner inneholder mye lektiner når de er rå, og det kan være skadelig. Hvis han viser til det, så er det helt riktig. Men dette brytes ned når bønner kokes, og det er det i all eh, bønner vi får servert i butikken, med mindre de er rå og man får beskjed om at de skal kokes. Så med disse kildene her, så ser jeg også at kinderbønner er med i en diett med flere andre grønnsaker som kan faktisk redusere sjansen for å utvikle alzheimer. Så det at han kom med at bønner kan bidra til å forårsake alzheimer uten å gi mer kontekst, det er rett og slett feil. Og da har vi faktasjekket en av påstandene som han kom med i videoen sin. Og dette her er jo et prakteksempel på noe deres elever også kan gjøre. De kan lage en plakat sånn som dette, de kan lage en veggavis, eller de kan lage en video sånn som jeg gjorde med noe jeg faktasjekket. Nå skal jeg vise en video som gikk viralt på TikTok tidligere i år, og som jeg har faktasjekket. Record yourself before and after googling 'Where does vanilla flavoring come from?' Where Hey, That's try this. It's a vanilla latte. Mm. That's good. Mm -hmm. No more vanilla! That is... <laughs> Denne videoen gikk viralt på TikTok i høst og startet en stor trend. Mannen bak videoen oppfordret folk på TikTok til å filme deres reaksjon etter at de hadde googlet «Hvor kommer vaniljetilsetting fra?» Hans video har blitt vist over en halv million ganger, der han avslutter med å si aldri mer vanilje. Men hva kommer egentlig opp når du googler det? Hvis du gjør et søk, kommer det opp flere kilder som sier at vaniljetilsetting i mat kommer fra beverens rumpe. I en artikkel fra 2013 forteller en dyrelivsforsker til National Geographic om en brun og klissete kroppsvæske som finnes i kjertler ved beverens anus, og at denne væsken kan brukes som smakstilsetting i mat. Kroppsvæsken lukter og smaker faktisk vanilje, og beveren bruker den til å markere sine territorier. Matkjemikere kan melke dette stoffet fra bedøvede bevere og bruke det som tilsetting i luksuriøs mat eller parfyme. Men det er en minimal sjanse for at du får det servert i mat i dag. Siden denne melkeprosessen er så omfattende, er det utrolig sjeldent og dermed veldig dyrt. Det meste av maten vi spiser og drikker i dag, med den søte vaniljesmaken, kommer fra kunstige søtningsstoffer eller naturlig vaniljestang. Så vi kan trygt si at du spiser vaniljeis eller drikker caffè latte med vaniljesmak uten at det har vært i nærheten av en bevers rumpe. Og dette er et prakseksempel på at man ikke kan stole på alt man ser i sosiale medier. Og eh, det er ikke verdens undergang at noen tror at eh, vaniljetilsetning kommer fra bevens rumpe. Men det handler om at du ikke vil bli lurt, og det handler om at du ikke skal spre informasjon som ikke stemmer. Og dette her er også et fint eksempel for dere lærere å ta med i klasserommet, nettopp fordi det er ikke så alvorstungt, det er ikke så stort, og det krever ikke mye av elevene å gå i gang med en faktasjekk av dette. Fordi det aller viktigste er at elevene trener seg i å stille kritiske spørsmål til den informasjonen de møter. Kan dette stemme? Har avsenderen agenda? Hvorfor ønsker denne avsenderen meg nei, eh, å gi meg denne informasjonen? Og hva sier egentlig andre kilder om saken? Og når man da har implementert disse spørsmålene og trent på det, så møter du i større grad også faglig tyngre oppgaver som f.eks. For forskningsartikler, bøker eller andre nyheter. Nettopp fordi du er vant til å tenke på en annen måte og være litt mer kritisk til det innholdet du møter. Det siste verktøyet jeg ønsker å ta frem, er et verktøy man må bruke hvis man møter innhold hvor man ikke har noe tekst eller noen referansepunkter. Rett og slett at du kun har et visuelt innhold som er vanskelig å spore eller er vanskelig å finne ut om er sant eller ikke. Og eh, teknologien utvikler seg kjemperaskt vi ser stadig flere eksempler på deepfakes, som vi ser eksempel på her, hvor det ser ut som det er Tom Cruise og Paris Hilton som er sammen i en video, men som kun er laget av en deepfake. Riktignok av en skuespiller som ligner veldig på Tom Cruise, men også med eh, artificial intelligence, som gjør at ansiktet eh, ligner enda mer på Tom Cruise. Vi ser også bilder som er tatt ut av kontekst. I dette eksempelet så ser vi vår eh, norske Jon Almås, som er blitt brukt i en falsk nyhet, der det står at han imponerer eksperter med sin måte å investere i store banker. Og hvis man trykker videre, så kommer man inn på en link hvor man skal melde seg på en bitcoin og oppgi eh, personlige opplysninger, og ikke minst i penger. Eh, og vi kan også se eksempler på manipulerte bilder. Eh, og da er det et bilde som gikk eh, ganske viralt for et år siden, etter at krigen brøt ut, der man ser at eh, presidenten i Ukraina, Zelenskyj, står med en drakt med et nazisymbol på. Og dette her var jo et eksempel som spredte seg fort, og som veldig mange trodde på, og som også underbygde denne påstanden om at Zelenskyj var en nazist og Russland skulle denazifisere eh, Ukraina. Men hva gjør man egentlig når man møter dette innholdet? Jo, man kan gjøre et omvendt bildesøk, som jeg skal vise kort i denne videoen nå, hvor man bruker Google Image i tillegg til andre tjenester for å se hvor bildet kan være, og om du får mer informasjon rundt et bilde. Og i dette tilfellet her så tok jeg et eh, printscreen av bildet da jeg kom over det i sosiale medier, og så søkte jeg med det i Google Images. Se nå. Og her fikk jeg se utrolig mange eksempler på at bildet var sporet tilbake til det originale bildet. Og jeg kunne også se ulike faktasjekkertjenester som allerede hadde faktasjekket og ønsket å gi informasjon om at dette bildet er manipulert, og her er originalen. Og det er nettopp det, om et bildesøk. Du søker ikke etter bilder, men du søker med bilder. Og når da dette var originalbildet hentet fra Zelenskyjs egen Instagram-profil, så er det noen som har manipulert bildet og laget det slik. Og det er også med på å spre feilinformasjon som kan påvirke andres meninger og holdninger. Til syvende og sist, ja, og så har vi også andre eh, bildetjenester hvor man kan bruke bilder til å søke. Nå brukte jeg Google Images, men man kan også bruke Yandex, TinEye og PimEye, som er eh, ganske gode verktøy for, for, å kunne kjenne igjen ansikt og ulike trekk i bilder. Der kom det litt dobbelt, beklager det. Men til syvende og sist så er det jo hvem vi lytter til som er spørsmålet. Og nå brukte jeg utrolig mange eksempler fra sosiale medier, nettopp fordi det er der det spres mest feilinformasjon. Men med akkurat samme verktøy kan man også gå i gang med en tyngre faglig kontekst. Ja, vi må faktasjekke informasjonen vi møter, og vi må sjekke hvem kilden bak informasjonen er. Eh, og som jeg nevnte, så er dette at det, eh, ungdom har et altfor dårlig bevisst forhold til hvem informasjonen eh, kommer fra, og hvem kilden er. Og dette verktøyet, tverrlesing, gjør elevene bevisst på hvem de egentlig lytter til. Enten det er forfattere, politikere, influensere eller annen informasjon de kommer over. For når de vet mer om avsenderen i møte med et innhold, så står de mer styrket eh, og reduserer sjansen for å bli påvirket i uheldig skala. Og det handler ikke om at man kun skal være kritisk til de man er litt eh, nysgjerrig på, eller tenker at kan ha en eh, agenda som ikke faller innenfor din interesse, men det handler også om å ha et bevisst forhold til de gode kildene og til de kildene du faktisk stoler på. Slik at når du kan vise til informasjon eller forskning, så vet du at dette kommer fra en kilde som du stoler på, fordi du har gjort en research. Eh, og det er jo også det som er fint å ha i klasserommet, nemlig visuell støtte og plakater med en oppskrift. Elever trenger oppskrifter, de trenger strategier for å gå i gang med nye verktøy. Og det å bruke eksempler fra barn og unges hverdag gjør også med på å gjøre undervisningen relevant for elevene, og gjøre det interessant og motiverende. Og ikke minst gjøre at skolen blir en brobygger mellom deres eh, hverdag etter skolen, men også i skolen. For i dag så kan jeg kjenne meg igjen som tidligere lærer at vi drev mye med kildekritikk, vi var kritiske til kilder i klasserommet, men så fort timen var over, så gikk elevene rett på TikTok og trodde på omtrent alt de så på. Og det er nettopp dette skillet som vi må klare å viske ut som lærere. Og de verktøyene jeg da presenterte, var nettopp tverrlesing, faktasjekk og omvendt bildesøk i møte med slik informasjon. Nå har jeg snakket utrolig fort. Hvis det er noe mer dere lurer på, så er det også bare å gå inn på vår nettside tenk.faktisk.no, eller følge oss på Instagram. Og så er det selvfølgelig bare å sende en mail. Tusen takk for meg. Stort tack Oda. Det visste jag inte i morse när jag klev upp ur sängen att jag skulle få lära mig mer om kroppsvätskor från bäverns anus. Eh, du, jag gillar framför allt det här perspektivet du tar med sociala medier eftersom användningen av sociala medier skiljer sig så mycket åt mellan unga och vuxna. Någonting som man kan läsa om i vår rapport Svenskarna och internet om man är intresserad av hur det ser ut. I chatten så får du beröm för eh, begreppet tvärläsning som eh, många här anser vara bättre än lateral källkritik. Eh, och sen så tipsar de också varandra om att Google Lens finns på Android-telefoner för den som inte visste det. Du, jag skulle vilja ställa en fråga, för jag, jag misstänker, du jobbar ju både som lärare eh, och med tänk och tillhör liksom den här fakta, faktagranskningsorganisationen eh, faktiskt. Och så tänker jag att de granskningarna som ni gör, Eh, på, på, faktiskt inte alltid når hem. Att det, ibland predikar man för, för döva öron. Jag har erfarenhet av när Källkritikbyrån gör de här typen av granskningar att det kan bli rätt hetsk stämning i kommentarsfältet. Hur, hur, om man tänker att det här också inträffar i klassrummet, att man kanske predikar för, för, för döva öron där, hur, hur hanterar man som lärare den situationen? Det er et godt spørsmål. Og det er nettopp det vi ser, at det kommentarfeltet det kan ofte blusse opp på faktisk, og veldig mange som er eh, totalt uenige og tenker at vi bare finner på masse. Men når det gjelder i skolen, så er det jo ulike spørsmål som er relevante, som man ikke skal på en måte avfeie. Så det er kanskje første ting jeg tenker på, at det er ingen spørsmål som er for dumme, og det er ingen tanker som heller ikke eh, hører til i klasserommet. Det jeg tenker er at vi må stille spørsmål eh, til hvor de egentlig har informasjonen fra, og hvor de egentlig baserer sine meninger på. Eh, og nå nylig så har det jo vært mange tips vi har fått fra lærere, hvor de står og har Andrew Tate som et tema som skiller klasserommet, som rett og slett polariserer et klasserom. Eh, og hvordan skal egentlig en lærer møte dette? Og da tenker jeg jo at man ikke skal alltid søke et, et korrekt svar, at han er dårlig eller bra forbilde, men man skal heller åpne opp for en diskusjon og få refleksjon sammen, og la eh, barn og unge komme med sine synspunkter. Men kanskje det viktigste, også hva de baserer dem på. For det er det viktigste, at de baserer dem på informasjon som stemmer, og som de er bevisste på. Vi kör redan nu lite på övertid, men jag måste få ställa en fråga till. För jag vet ju om att det finns ett, ett samarbete mellan de nordiska faktagranskarna där, där ni ingår. Eh, kan du berätta lite mer bara om det och hur, hur vi i Sverige kan använda det här? Ja, dette samarbeidet Nordis, som det heter, som er et samarbeid mellom eh, de nordiske landene, både fra eh, universitet, men også faktasjekkertjenester, det bidrar jo til at vi kan på en måte Eh, stå styrket i møte med feilinformasjon på tvers av landegrenser. Eh, og når jeg, nå snakker jeg for meg selv i Tenk, som er skoleavdelingen, og at vi drar veldig nytte av dette samarbeidet, nettopp fordi vi får oppdaterte eksempler, vi får den nyeste faktasjekkingen, og vi ser hva som rører seg eh, i feeden til barn og unge, men også hva som rører seg på et mer nasjonalt og internasjonalt plan. og det er jo kanskje det aller viktigste, at vi bruker jo de verktøyene som faktasjekkere bruker når de går i gang med sitt arbeid. Som vi ønsker at eh, barn og unge skal lære seg selv. igjen, stort takk. Eh, hoppas att vädret blir bedre, även der du sitter og at våren kommer snart.